sisi tu wafa mutumiki, sisi tu wafa makala hapa, tuko naona difficulty na tuko kazi ya makala, kazi iko ngufu, lakini rendement iko kidogo sana, bei iko chini. Tuitika kutumika proje jimele, mambo ya nini, miti yetu ya asili ina, inaisha. Nadhani tuipata mwalimu akuya kutufundisha fulu nye yake tuko na fungula fulu ile inatutosea makala mingi sana kupita hii yetu ya asili ya hapa. Namuna kupanda miti banatuonesa, namuna kulinda miti banatuonesa, namuna kani ya kufanya kikundi yetu ya wapanda miti banatuonesa, na leo tuko fungula makala ya modele ya sasa. Hii ndio itatusaidia apre senka kukata makala mara ingine, mambo tuzili tena kuendelea na kazi yetu ya makala. Nadhani kazi ya makala inatuponesa sana, inatuingizia watoto kukalasi.